Звичайна ситуація. Вам потрібно дістатися з однієї точки міста в іншу. Ви заходите в мобільний додаток та викликаєте таксі. Авто приїжджає, ви їдете туди, куди вам потрібно, гроші списуються з рахунку і всі задоволені. Але чи можете ви бути впевненими у перевізнику? За експертними оцінками, майже 98% ринку таксі знаходиться в тіні. Для споживача це означає, що лише дві автівки зі 100 мають ліцензію, і лише в цих двох автівках пасажир буде застрахованим. Ще це означає, що у решті 98 авто ніхто не слідкує за станом здоров'я таксиста і ніхто не регулює тривалість його робочого дня. Так відбувається тому, що більшість сервісів не зареєстровані офіційно або зареєстровані як інформаційні агенції чи консалтингові компанії компанії. Вони є лише зв'язковими між водієм та замовником і не несуть відповідальності за можливі наслідки. Водії ж, з якими співпрацюють такі служби, в більшості не ліцензовані. Однак стати легальним таксистом в Україні насправді не так і просто. Перш за все потрібно отримати ліцензію. Ця процедура доволі складна і часто людям відмовляють із формальних причин. Крім того, бути легальним перевізником ще і невигідно, адже таксометр, ліцензія, техогляд, страховка пасажира, податки це все додаткові витрати, які перевізник перевізники платити не дуже хочуть. Здавалось би, ситуація не дуже хороша, проте саме вона сприяла розвитку таких онлайн-сервісів, як Uber, Уклон та Bolt, які зайшли на ринок без значних витрат. Відповідно, кількість поїздок збільшилась, а якість завдяки конкуренції зросла. Однак, все ж відсутність регулювання позначається не тільки на пасажирах таксі, але й призводить до втрат держави. Наприклад, держбюджет щорічно недоотримує близько 4 мільярдів гривень. Це і безпосередні податки з доходу та ліцензій, і втрати держави від нелегального працевлаштування, адже водії при доході у 20-30 тисяч гривень на місяць вважаються безробітними і тому можуть претендувати на субсидії. Очевидно, що галузь потребує реформи, адже держава фактично не здійснює заходів для регулювання ринку, і санкції за роботу без ліцензії не накладаються. Представники популярних серед українців додатків наполягають на тому, що контроль держави має бути мінімальним, а ліцензування потрібно взагалі скасувати. Натомість можна продавати водіям дозволи на певний період у вигляді токенів. У вартість такого токену вже мають входити всі податки і збори, і їх не потрібно буде платити окремо. Така реформа дійсно може допомогти вивести ринок з тіні. Однак закон потребує ретельного пропрацювання, аби не лише водії платили податки, а й пасажири почували себе у безпеці.